大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈岁次庚子年的风水流年布局，到底在西元二零二零年岁次庚子年中，哪一个方位是我们最需要注意的？开始之前，请各位务必按下订阅、小铃铛加赞的按钮，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 在这个西元二零二零年岁次庚子年，老师必须在这里强调，所谓的岁次庚子年，它的时间并不是西元的一月二十五日大年初一就是岁次庚子年，而是必须在西元的二零二零年的二月四日下午的五点零三分以后，才是真正的立春，也是真正的岁次庚子年。 如果在这个时间以前，哪怕是二零二零年的二月四日下午五点整出生的，那都还是己亥年，也就是属猪的。太岁的交接啊，一律都是要以立春为主，差一分钟都不行。所以老师今天谈到的风水规划，都是以西元二零二零年二月四日傍晚五点零三分以后。 才会生效的哦，请各位不要提前办理。为什么我们不能先做好来等呢？因为啊，风水它是属于一个结合了天文与地理的高等科学，只是我们一般人没有办法完全的参透它，所以是说很多人就把它归于玄学或者是迷信里面。这也是因为啊，过去这门学问啊，都是由当朝皇帝所独享的。 一般人你不能学，所以啊，这个技术通常被人家认为迷信。而这个风水技术啊，通常它有个正式的名字，叫做七正四余。什么是七正四余？老师稍微我们讲解一下。七正啊，就是指日、月、金、木、水、火、土这七个星。那所谓的日四余就是什么？子气、月背、罗喉、祭都这四颗星。 那这四个星里面，它是属于鱼星，也就是所谓虚星。那其中里面的紫气，就是所谓的木星的余气。在古代中的古文里面有记载的，这个紫气星是什么呢？叫做天乙紫气星，畜牧之余，吉祥之要也。一名景星，乃天华盖之气。 百川误路之源，又名道德之星，顺行天轮，或隐或现。其行宫度一日行三分五十七秒，一公住二十八个月，二十八年行一周。这样大家有没有稍微明白了一下？我们中华民族的天文学，其实一点都不比所谓的玛雅文明或是埃及古文明来的差。 像老师之前学习七政四余的时候，就是学的十分痛苦了。为什么？因为它的复杂程度啊，几乎是到现在为止没有人可以说他百分之百完全参透了天文学。为什么？因为它实在太复杂了。像老师以前在学习的时候，老师的老师就是我师傅，他也只能告诉我文字里面的意义，还有他的一些排序的逻辑。 但是它不能解释说这个由来的真正原因到底是什么，因为你每一个星宿，你一环一环的追上去，根本是属于无穷无尽的，完全看不到尽头的学问。那老师当时年轻气盛哦，又有点这种比较爱计较、讲追根溯源的个性，学起来就是有点痛苦了，因为你就只能背跟去了解，但是你没有办法知道原因在哪里了。 回到主题，我们的风水学啊，无论是阳宅或是阴宅，都必须基于地球本身的地理条件以及环宇周天的变化。所以我们在做风水的时候，除了基本的峦头以及理气之外，我们还需要注意时间。这个时间呢，就是等待地球的轨道运行以及七正四与二十四星宿的位置到定位了，我们才能去使用它的力量。所以为什么不能提早做？ 一样的道理，就像我们煮饭，火候不到，时间不到，米饭不熟就是不熟，不会因为你先准备好碗筷了，然后时间不到它也会熟。那你提早吃不行，太晚吃它烂了。所以是说恰到好处，这是十分重要的。那关于我们中国的一些天文学的奥秘，那老师以后再开视频解释，因为它很长。但是大家要记得订阅，还有加小铃铛，才不会错过老师后面的节目哦。 好，回到我们现在。好，我们的西元二月初四下午五点零三分才交节气，再进入了岁次庚子年。但是其实按照我们的习俗，在跨越除夕到大年初一，也会有进行接财神的仪式。那这个仪式要怎么做呢？呃，老师就将把这个事情交给了我们的民俗礼仪专家精灵老师。 近日他会录好视频来跟大家解释怎么样接财神。精灵老师的频道会在下方的说明栏位中提供各位传送门哦。在岁次庚子年，我们风水上的主攻就是要轮到了我们的破军星来主掌了乾坤。所以在二零二零年岁次庚子，所有身居元首、地方首长或是高级主管的，都会被破军星来影响到。 让你的行政与经营都会遇到很大的混乱，就如同老师在二零一九年六月份就公布的流年解析，二零二零年就是一个非常混乱的一年。那么风水上我们要注意什么呢？在风水上，我们要先注意到的就是所谓的三煞方以及五黄方这两个方位了，因为无论如何，在日常生活中一定不要去犯到这两个方位。 什么叫做泛？意思就是在这两个方位，除非老师告诉你特定时间可以，或是有给你特别安定磁场的符令，否则一般来说该方位不可以动土施工，也就是是敲墙壁、打钉子之类的，甚至不要去放会动的电器，例如什么冰箱或是电风电电风扇、电视或者洗衣机之类等等的。 都会活化这个地方的煞气，那是对很危险的，会对住在房子里面的人会有非常不好的影响。怎么说呢？如果你个人的运势很好，那你犯到了，那你的运势就会从强转中，甚至转弱。那如果你中本来运势是中等的，你犯到了这些的阳宅的忌讳，那你就变成弱运或是破败。 但是如果你本身的榴莲的运，个人榴莲运就已经很不好了，你又要犯到了三煞跟五黄，那么轻微一点的就是水倒爆，那重一点的就是整个是败掉了，那再严重一点可能就会丢上一条命，所以是说千万不要去挑战它，各位要记得哦。而岁次庚子年的三煞方它会在哪里呢？它就会在正南方。 各位要注意，老师说的方位是正南方，不是东南，也不是西南，这两个都没有问题，只有正南方你必须要注意。所谓的三煞方是什么呢？其实就是这个南方里面，它里有三个卦位，就包含了什么四卦啊，还有五卦，还有未卦这三个方位，其中四卦为劫煞位，五卦为灾煞月，未未卦为岁煞月。 所以统称南方为三煞方，这个按照流年的不一样，都会有不同的排序，不是永远都在南方。各位要记得哦。那这里面的三煞，当然你要细分的话，放到每一个的卦位都有不一样的结果，但是都是肯定是负面的影响。而另外一个要注意的就是五黄方，那五方五黄方落在哪里呢？ 在岁次庚子年的五黄方，它落在了正东方。注意，不会是东南，也不会是东北，就是正东方。各位啊，其实你可以用手机啊，去它的它的里面的一些指南针，你就可以找到它一个正确的位置了。那你过去可能比较难的原因，是因为在文具店他们卖的指南针可能已经不是很准了。那你肯定会东差一点，西差一点，或是你家里的一些电器会影响这个磁场。 但是手机的陀螺仪再配上了 GPRS，基本上就会蛮准的了。不能说百分之一百毫无错，但是基本上它的准确度是非常非常之高的。就连老师现在如果去外出去看风水、看阳宅、看阴宅，都会基本上会先用平板电脑啊来去做定位，然后后面你清楚了方位之后，后面才会换到了我们一般的传统地理师用的罗盘来去做使用。 那么其实这两个方位啊，我们虽然说它煞位或凶煞，其实不是他们的很很不好，或是它本身就很负面，而是应该这么说好了，在这两个方位，三煞跟五黄，是这两个方位的当年的磁场的力量是远超过我们人类所能负担的范围，是难以运用的，所以我们无法使用超出我们能力范围的力量，那么反而会受到伤害。 但是其实还是有淡书，比如说老师学过的一些风水秘法里面，有一门特殊的技巧，就可以是用这两股煞气，可以让煞气让宅主哦特定的人快速进财，或是天贵人呐，或是催官催禄的，或是催功名都有可以。不过老师是很少去使用它，会使用，除非是老师认识见过面的，否则一般来说是比较不会用这种开外挂一样的风水技巧了。那么问题来了。 如果这两个方位一定是不可能改的位置，比如说这两个方位刚刚好，它是大门、窗户，或者是厨房的炉，或者是冰箱，或是大型电视这种很难以移动的，也没有其他地方可以摆的，那怎么办？有没有化解的技巧？有，绝对有化解的技巧，有法必有破，每个东西都有办法去化解。但是老师必须在这里跟大家说明清楚。 任何可以化解的技巧都不可能是百分之百的去化解煞气，就像什么？就像一锅汤里面你煮太咸了，怎么办呢？我们加水把它稀释掉，是不是就比较淡了？但是你要知道，这锅汤无论你加多少水，怎么样去稀释，这锅汤里面都会有盐分的存在，多寡而已，而不可能是说完全都没有盐分了。 所以风水的化解只有程度上的问题，而不可能完全化解。这个各位一定要去注意哦。首先呢，我们要先了解我们的五黄方的化解方式。五黄方要化解，可以在该方位放一些铜器，比如说铜葫芦，或者是一些铜摆饰，或是铜钱等等的东西。为什么可以？因为五黄方本身的气场能量是属土的磁场能量。 我们利用金的力量来去宣泄掉这个土的威力，那么这个方法是最好的。而属于金的用品之中，铜的效果是最好的。各位，不是黄金效果最好，事实上风水来讲，铜的力量是最大的。那么铜什么铜都可以吗？什么形象都可以吗？最大的要点是不要放人像啊，不要放一个各种的人像的铜像或神明像，这是绝对不行的。 那如果你是老师的客户，好，那老师会加持一组，比如说麒麟彩八卦，加上镇宅符，可以保该方位的气场相对稳定。那么老师的这些用品要去哪里买呢？ <laughs> 哈哈，没有公开卖的啦。好，以后看看有没有机会吧。老师一般来说是不卖商品的，好吧？那么三煞方要怎么化解呢？三煞方里面有所谓的岁煞，所以我们可以贴太岁符或者镇宅符，会比较安稳。 那么最好的方式还是尽量避免在三下方你放垃圾哦，或者厨余哦，或是你常用到的电器用品，比如说你每一天都会用的电锅哦，或是冰箱，尽量是移开那个方位，这样是比较好的，好吗？那么对于这两个方位啊，最怕的是什么呢？不是放了一些电器，最怕的老师最担心的是这两个方位刚刚好开在你的大门，无论是你的住宅或是公司，这个问题。 一定要去处理，因为这个问题不处理，影响绝对是板上钉钉的。那么要知道要避开的凶煞方，那我们有没有喜庆方可以用？当然有啦。今年对于东南方的武曲星以及西北方的左辅星，这两个就是非常强大的方位了。在西北方的是什么星呢？它是左辅星。 左辅星的力量，它是属于贵人，所以在这个地方这个方位，我们可以在西北方放一些漂亮的或是一些翠绿的什么山水图画、花鸟图、花团锦簇啊、牡丹花呀等等的很漂亮的花。好，那你要放真的花也可以，但是你就不要让它凋谢掉啊，你要常常去换。然后该方位要保持干净整洁。好，其实只要是风水啊，干净整洁都是必要的。那么。 这个方位就可以为你招来什么八方贵人。那如果在这个方位里办公，那它可以获得力量，就是你可以获得同事啊，或是你的团队的力的效果会非常好，让事业可以稳定中求发展。人生有贵人，有时候是真正大的资源了。那么，另外在东南方是什么的位置呢？就是武曲星的位置。 五曲星的位置啊，可以摆放我们的投资存折，比如说我们定定存可能就比较没有什么用，因为定存它不会变。我们可以放什么？可以放一些基金啊、股票啊、那些集保存折啊，或者是你一些投资绩效的一些单据啊，或者是保险箱，或是放一些贵金属，比如说金银，你要去买金条，或是铜币，或不金币或者是金条，或是钻石等等的一些贵金属。因为五曲星它本身就是财帛星。 能够让你的财富可以稳定的往上增加，所以这个方位当然干净整洁是必要的。更好的方法是什么？可以找个良辰吉日，点一盏小灯，例如什么盐灯，对，就很不错。让它保持光亮一整年，可以让你的财运稳定不少哦。接下来到了我们什么方位呢？就是到我们的西南方，西南方啊，今年要好好运用了。 西南方啊，如果你是在考试，或是你考资格考，或是你要考晋升考，那么西南方千万不要错过。在这个地方摆上你的书桌，或者是你要摆一个沙发，在你那边可以去温你的书会比较好。为什么西南方是文曲星的方位？利用这个位置，好可以让可以让你的学习成果是比较好的。那也可以在这个位置上摆一些绿色的小植物，可以强化文曲星的力量了。 接下来到我们东北方，在岁次庚子年，东北方轮值到了贪狼星。贪狼星啊，它的属性在岁次庚子年，它是一样秉持它会很会变动的气场，又配合到了中宫的破军星的属性。今年做生意的，把你想要卖的、想要促销的商品，请把它放在东北方的贪狼星位置。贪狼星的力量可以让你的商品可以获得的加持，让它动起来速度会比较快。 你想创造爆品，你想拿这种东西赶快促销掉，哎，记得贪狼星可以帮你这个忙。那么，如果你是做业务的，那也希望你在公司的座位是在我们的贪狼星的位置，因为贪狼星它本身也是一个桃花星，业务嘛，你就需要桃花，希望大家喜欢你。所以，坐在东北方的朋友，庚子年的业绩表现可以望事半功倍哦。接下来到我们正北方。 正北方啊，今年值守的位置是禄存星，禄存星啊也是财帛星，但是跟我们刚刚谈到的贪狼星或是武曲星比较不同，搭配今年的太岁的力量啊，破军星的能能量，这个方位比较适合摆放一些滞销的库存品啊，过去可能卖不好的哦，现在比较不容易卖的，哎，可是想要把它甩卖掉，办个活动甩出去的，那么。 把它摆在了我们的正北方，那么效果是会比较好的。但是要注意哦，如果你工作或是你的学习的地方是在正北方，那么你很容易会分心啊，上班容易打瞌睡啊，啊，或是念书念到念突然神思就突然恍惚了。所以是说，在这个方位念书跟工作会比较辛苦一点。最后我们来看到了正西方，今年正西方呢属于右弼星来值守。 但是我们的本身方位能量跟压力啊，以及直年太岁的影响，正西方的右臂星啊，今年不是一个很好用的地方。一般来说啊，它算是一个什么呢？正负可以抵消的地方。那么正负抵消这东西就变成是说，你把它维持的干净整洁之外，那它也比较不好也不坏。所以这个地方我们就要特别的去维护它的整洁，然后。 那一般来说，今年它这个地方它的右臂星的力量是比较难用到的了。好，以上就是我们岁次庚子年的风水解析。老师必须在这里再说明一次，风水它是一门很细的学问。老师这里所讲的都是属于大方向的吉凶论断啊，实际状况你要催财、催官、催禄，或是需要它风水给你什么帮助，这个最好还是看现场。那么如果你比。 也要考量到什么呢？因为要考量到是说这个房子它的本身的屋气，或是它的本身条件，或是对外面的峦头的关系是不是很好？比如说老师就遇过，他的房子位置实在太好了，好，他位置他的外面的外面的峦头太美妙了，所以说他今年好的地方他用了，他就整个就爆大爆发。但是他不小心犯到了不好的煞方的时候，那威力也减半。为什么？因为它外面关系很好。 但是已有老师也遇过了，这个房子运已经走完了，房子它的寿命在，屋气有它的寿命在，它这个运气已经走完了，就像一个垂垂老矣的老者哦。好，怎么强化它有限？但是坏，哎，你一一旦碰到它，就整个就要你的命，这个是会有这样子的状况的。所以说风水啊，基本上你如果非常在意哦，那你有点经济的实力，那你可以考虑召唤老师哦，请老师帮你做阳宅布局。 但是，请务必要知道，风水布局啊，还是不能够网络咨询的，也没有办法靠照片或是录影可以搞定。为什么？因为没有看现场，很多事情是看不到的。就算再厉害的老师，透过这些远端的准度也最高只有一半，这个要特别注意哦。好，感谢各位今天的收看，下方有我们二零二零年的流年解析。如果您愿意赞助本频道，这里我有我们微信赞助二维码，下方。 也有我们台湾与海外的赞助方式。若您需要老师的专业命理咨询服务，这里有老师的微信号，可以与老师联系。我是陈老师，我们下次见。